Bale, bale, bale, bale, ematen du bago dela zuzenean, ekizizpitaren eh, dionaren arabera. Ba, kaixo lagunok, eguer dion guztioi, eta hemen gaude bueltan, e, eh, orain honetan gure gimenotxiko jaston txapelketaren bigarren e, lehiaketaren semifinaletan, nirekin Sergio Jauna. Kaixo horrobolte, eguer dion dan hori, eta bai. hau, hori, hasiko gara lehenengo semifinalarekin, Bai. Mezuki eh, oraingoan mezuki aurka izango da. Bai, nivel oso altua egongo dela nik uste hemen, mezuki kalitate ona dauka, Josu dut ikusi orain di jolazen, baina ikusi diozu. Zo eh, me, Josuri, jo, bueno, ni Josu ez dut ikusi <laughs> jokatzen, ikusi dute eh, mezuki holan eh, errankedean eh, adibidez orain eh, bederatxi garren nivelean dauela, eta badiru dio ba, daukala nivela. Hmm, gorko, gorko txabelketa nahiko, nahiko burruka txua izango dela. Bai, bueno. E, dori espero dugu, interesante egotea. E, best bai. of five izango da, e, nun bakoitzak iru maso dituen, eta mhm. irabazten duan enean, jarriko dugu irudi bat, duen masoaren irudia tikarekin, eta hori, e, irabazten duena, eta tika jartzen zaionari, maso saldatu behar du bai, bai edo bai, eta bestea, galtzen duena, nahi badu alda dezake masoa edo edo ez. Eta bai. zergatik aldatu behar. E, era, eh, bai? Bai, hori da. E, azkenean, e, hori, hiru partida irabazten duenak, lehen, lehenak, ba, horre, itxango da, semifinalaren e, garaie. I, irabazlea. Hau, bai. orain dugu eta bihar dugu beste semifinala ez da, e, arratsaldeko bostetan. Bai, bigarrena izango da, e, Peio, e, eh, Txebu laro eta mazortxe, aurka. Eta bi kasoetan ez baina iltsarto, e, eh, hashtag HS maiuskuletan erauntzia izango da, zuen komentarioetarako eta bar, bai, e, bai Twitchen bidez, bai e, hashtagaren bidez, nik hemen daukat e, tableta prest, zuen izan behin behiratzeko zuen komentarioak, eta alik eta lehen saiatuko naiz, edo saiatuko gara, hobeto esan da erantzuten. Eta beste gabe behar bada, eh, joango gara esaten jokalariei partidetan sartzen azta, edo? Bai, eh, zango di eta ber. Bale, nik eh, esan eta azten direnean eta bar, ja sartuko naiz eta aldatuko dut eh, binetaz. Eta Agustia esker edo eskutik ere, e, berak antolatzaile bezala dagula hemen e, txapelketa honen eramaten aurrera edo e, eraman baino gehiago esatea, e, berari eskere egin alde aldugula txapelketa hau. E, botako dut portxeto, botako dut tuit bat hortik, eta proetxatuko dut, esan ez, e, bagaudela, zuzenean bagaudela. E, pena, tablet, eka. Bajna disponible. Bueno, bidali diet mesua, sartzeko, Eta bai. etxerango dugu hori, e, euren e, gonbidapena jasotzean. Ongi. Eta bueno... Horain bat baten esaten dit, et, eh, et, no podemos estar la página? Hori, bai, amar minutuko delaia gongo da, ba, bai. zampak ekiteko. Bai, bai. Osa, hau ordu bat erditan hasten da, baina zuek ordu bat, ordu biak, hogegitxir arte sin izango zue ikusi. Vale. Eh, lehenengo sartuko gara mezukiren e, eh, ikuspegitik. Bai, bai orain Eta ondoren onartuko dugu Josuren e, gonbidapena. Horrela, horrela ikusiko dugu bi, bi jokalarien eskua. Bueno, ni ja sartzen hasi naiz eh eh badaude ikuspegitik. Vale, hasi dira hasi dira ja jolasen? Bai, jolasen hasi dira ja. Eta... bale, orain, eh, orain izango dugu ikusgarri, a ber, bai jaso dut e, e, bat. Bai. Zaktuko naiz mezukeren biztatik, kargatzen dau. Bueno, komentatuko dut e, mezuki priesta klasea erabiltzen ari da momentu honetan, eta Josu e, horre edo gerlaria. Bueno, fuerte hasi dira ja, Mezuki atera du taunt bat horra. Ba, kargatzen da gorain ikusi orain eh, gutxi barru izango du ikusgarri. Vale, ya, eh, bota dute Bai, entzuten ja, hasi gara entzuten ja soinuak. Vale. Eta orain eh, jode, bai gogor hasi dira hemen jota fuego. Ba, hirugarren txanda da ja. Bueno, laugarrena. Ba, listo, badeko ikusgarri eta orain onartu behar dut bestearen gonbidapena, ezta? Bai, hori da. Eh, baina ez kargatzen... Ah, bai, listo, orain diktugu be, beste bestearen eskuak ikusgarri. Berar bat hasiko gara pizkat analizatzen igual mezukiren eh, besoa. Dekula hemen bostatik Zua, bai, ikusten dudanez, eh, dragoi, dragoi mazoa da, eh, tipikoa Dragon Priest. Kolento jokalari profesionalak erabiltzen duen eh, karta sorta esagun bat, bat da hau. Mm, karta oso, oso ona. Horan bai. pizkat garbitzeko momentu batetan edo baten batiltzeko Hor ondo, ostia mm Gogor hasi da mezuki hor jota fuego ematen, eh? Bai, bai Euren dragoiekin <laughs> Bai, bai, gainera priesta zendatzeko eta bar Arazo asko sortu ditzak, eh? Arrara da gerlariak eh, ez eukitea, bueno, hori da, armadura jartzea, bai Normalena da, eskata aurrera emateko oh, oh izera, izera hori, uf. Bito, karta hau irugatik daukana, eh, eh oso nahiko karta desentea da. Hor, eh, mina jasotzen duen aldi bakoitzean, karta lapurtzen du. <clears throat> Batzutan oso lagun garri izan daiteke. Estoia, damo etxene minion, ondo dragoia, dragoia kegalari ezin du, eh? Battle ondo. <clears throat> Nahiko... Ostia, hau da... Bai, hau oso, eh, karta sorta hau oso ona, oso ona da, bai. Fijatu zara, eh, deukan, zera, karta mitikoa dori, zaitatatzen izena, dragoia, bederatzi batik lau amabi... Ah, izera, hori da, izera. Izera, bai. Osa, osa, ondo on, dago, beitu, taun bat atera du pizka bat eh, babesa lortzeko. Nik uste, <laughs> hau... Naiz eta, naiz eta nik uste, mezuk daukan ja nahiko irabazita lehenengo partida hau. Bai, bai, badago, esan dio, bien jugado esan dio, eta hor ikusten duzuenez, izera horrekin eta beste bidragoiekin, nik uste, ja, partida hau... Atera eta ditu, nik ez dut, ez ditu atera, ez da, nik ez dut ikusten. Hor zen datu du... Hor zen dio, hor dago erasoan zuzenean, hor dio bost puntu, armadura eta utzi dio bederatzi punturekin. Eta e, Josuk behar ez ezeio tokatu munduko berena, ez dukalako kriaturak, eta hori batzutan nabarritzen da, ez eta... Eta ere bai dezake ezekut bat hor hiltzeko kaka <coughs> bat. Ez, ez, ez, partida hau mezukirena da, ja, eh? Eta... Ez toka eginik. Ketzen dio bosta, hor bitxan da momentuz aguanta dezake, bi edo iru, hobeto esan da, orain bertan Eta arma bat jartzen da, ziurazki, beste minioia hiltzeko, ondo. Mm. Momentuz, man, maten du, beste txanda pare batetan maten dala. Tragoia eta gero elegido de Belen aterako du, seguramente. beste dragoia? beste dragoia, Karos, bai. orain zuzenean erazota, hor bostekin usten dio. Uf, uf, oso gogor hazi dira, eh? Bai, bai. Oso, oso gogor. <clears throat> uh. <laughs> baina bat laportu dugu elplei eta hori esan dugu elplei eta ezin ere egin, bat ja nahiko argi dugu nori izan den, baitu errenditu da, lehenengo rondan. Ba. Orduan, e, gure... Mezuki mez... rentzat... Eh, lehenengoa, mezuki orain bai edo bai aldatu behar du karta. Karta sorta aldatu behar du, eh, eroinez aldatu behar bai, du. Bai, emango diogu tika priestari. Orduan, bai edo bai orain eman behar dio... Hori, aldatu behar du mazua eta bestea, ba, gure badau, nizupo zen dut aldatuko duela, bi bai. alditan bai. karta berberakin jolaztea nahiko, ez dakit, ez, arraroa edo, ez? Ja, o sea, bi, bi eiztari dauzkago, buruz buru. Bi eiztari, a ber, horrein eh, dik ez zaite atratzen bai. mezukaren ikusteko. Nik ikusten nahi naiz. Nik ezin dut, oza, sartu daiteke jo zuren aldetik, baina ez mezukeren aldetik bidali behar dit... Eh. Sartu zaitez begira, e, eh, behan, zure kontaktuetan... Bai, ezin, ezin aizatu mezukiren aldetik, Josu, Josuren aldetik, bai, baina mezukirena ah, ez... Bueno, komentatu dezagon orduan eh, mesukiren mezukiren aldetik, zer edo... Ezin dut ikusi mezukiren atletik. Nago Josuren aldetik, orain izena garrubez ikusiko dituzue, baina, bueno... Ba, Vale. ezin eh, naiz orain liotan, norbait ditutu etxera, baina ezin dut aten ditu orain bertan markatu. <laughs> Vale, e, eh, kontuan hartu izenak, orain ikusten nahi zareten izenak errebez laudela, vale? Mezuk ere da e, e, bestaldekoa. Eh, es que, claro, es badit... E... ¡Que no puedo! <laughs> es que... <laughs> Saia da! Eh... Eh, robote, atera, atera partidatik nahi bat duzu eta sartu berriro mozukiren gana. Vale, soy. Ostia, que no un joko osoa, ah. fastira, be. Es que justo así zait eh, etxute eh, iragarkia eta dana... Joder, barkatu, eh? Atera naiz nahi gabean. Ez aio zu pizkat kalmat desatela. eurak, ba, eh, nahi bat zuen komentatuko dut. Bai, Juan komentatzen, meseres, ah. bai, bai. bai. Sin más, bueno, ikusten duguna da bi eizte. E, eh, irugarren txandatik doaz orain, e, eh, maia garbi daukate. Eta, bueno, Josu gorra. Bi, du... Esan bidaltzea, bakarra saltan ez Josu, Josuren aldetik. Ez bidali behar nahu inbetazia dozeo, zer horrelako ez da? Estera ezin dugu hemen ezebez ikusi ikusi behar den bezala. Vale, e... Eh, Zer? Ja, Twitchen ja ikusgarri dago, eh. no ja komentariak eta bal. Josu nahiko txarra da, ez, hombre, ez, ez da txarra. Joder, amabi, amabi pertson ditugu ikusten, uste? Barkatu, robote, e, eh, eh, ikusten ari zara, e, partida orain? Ez. Ez, ez ebes. Ez ebes. Edo Josuren aldetik sartzen ez, edo Mesukiren aldetik. Vale, komentatu diot mezukiri zu gonbidatzeko. Vale, orain bai, orain bai. Kargatzen dago, joango naiz, zen saldatzen. Lega zu komentatu dugu zeu zer edo... edo bai, bai, joan komentatzen da zai. Vale. Bueno, zeigarren txandan ikusten dugu hor, Mezuki arma bat kargatu du, eta orpegira doa, eta, bueno, partida hau ikusten duzu ene, bost. Mezukirena ere, bai, bai, bai. Ba, este bat, mezukiren txat. Joango naiz prestatzen. Eta e, eh, ezaiozu, ja, bide batez, eh, zuzenean, ja, azten direnean urrengo gotzan, duxe, polita. Azten direnean urrengo gotzan da, eh, zuzenean, eh, bide bidaltzea. Bestela, hau ez gertatzeko berriz. Ostia! Kristo nostia desente eman dio hor, eh? ¿Cuántos, iguales igual ez dela, oraindik ez de de amaitu, eh? Ah, ba, bai. <laughs> vale. eh... a bigarren Me be, mezukiren txat irabazi du eh, junterrarekin, be? Estaiarekin está. da. Ez Está ondo ikusten. me eh, junterra izan da, ez da? Eh. Sergio? Bakatu, nago txateatzen jokalariekin eh, vale, vale, bidatzeko eh, nik, ez, nik, nik ez dute ara zorik euki, bien partida ikusteko. Ba, nik bai, nik ezin izan dut. Junterrarekin izan da, ezta, historiarekin. Bai, junterre, junterrarekin. Biak eh, erabili dute junterra. Vale. Eta, bueno, beste bigarren tantoa mezukiren txat. Ba, mezukiren txat, mezukik irabazten badu... Ea orain e, zer gertatzen den. Bidali bar didate biek e, e, zera, ikusteko arena. Bai. E, basten du partida, badu partida hau jazta. E, GG well played mesuki rentzat. Kaka balda Twitter horan.